Doganlar bazar günlerde yzygiderli gele duranlar bar bazar günki kurslara. Yzygiderli gelmeý duran ler bar. Geçen bazar güni bire bizar on ýedinji sapaga geçjek bolup taýýarlyk görüp oturmyz. Bir doganymyz gelen ýedinji sapakda galypdyr. On sapak izle kalamda. Ýedini geçdim, posledni gezek diýdi, şondan soň on sap, on hepde gelmeýän, on se, on sapakda ýok. On ýedinji sapakda. Ä, soň gülüşdik, sen a bir sapak iza kalan bolsaň hem klasyňdan kalan diýip aýtsak, wtorogodnik diýerler. Sen on gezek galypsaň, seniňki indi tozaldan başlaýsaň sen diýdi ýanky sapaklara. Sapaklar on sekiz sapakdan ybaratdy bu okuwlarymyz. Şuňa yzygiderli gatnaşyp, Ruhlandyryjy, toka ýalňyş düşünmeňler, toba getirmek hem bulam ruhlanmak. Ruhlanmak diýende tolka keýpiň göterilip gitmek emes, tobaga gelmek hem ruhlanmak. Şatlanmak, dogry ýola getirmek, ruhlanmak, tobaga gelip göz ýaşlary bilen alty jünki ýygnak bir aýratyn bir ýygnak, agşamky ýygnak. Toka bazar günki ýygnaklarymyzyň sapaklaryň altynjy günki ýygnaklardan tapawudy. Sizler Hudaýyň Sözündäki şu on sekiz sapak, ýene sapaklar bar ondan başga hem. Taglymat diýen zada düşünesizlermi? Taglymat näme? Imanyňyzlary şol taglymatyň üstünde kuraslar, fundament. Mysal üçin, her bir sapaklar, şu on sekiz sapagyň her birinde otdelnyý bir tema bar, dogrumy? Şol temany her hili edip, giňişleýin edip näme etýärdi, soraglar bilen düşündirýärdi, seniň pikirleriň, ýüregiň, ynanjyň şol Hudaýyň Sözündäki, Hudaýyň Sözüne esaslanyp gurlan wagtynda, dogry gurlan wagtynda dogry taglymat bolady. Bu näme? Bu her bir zat barada taglymat bolup bilerdi. Är-aýal gatnaşygynda nähili taglymat bar? Hudaý bilen adamyň arasyndaky gatnaşygynda nähili taglymat bar? Her bir zat aýra temalar aýratyn, dogrymy? Her hepde geleniňizde şol bir zat aýdylmaýar. Şo bolmasa, her bir temaga gelen wagtynda o muny dedi, bu muny dedi, palançalar muny inan eken, pistigançalar muny inan eken. Ýa men palan pastordan muny diýip eşitdim, pistigan pastordan muny diýip eşitdim. Netijede seniň özüň Temeliň neme? Ýok patamuş sen Hudaýyň sözünde şol zatlar barada taglymat neme etmediň? Almadyň. Taglymat bolmasa adam ikiýan tarapa yrygýan bolardyla. Geçen hepde on altynjy sapakda men her hepde sapaklarda bolmasamam eşidip duraman. On altynjy sapakda ondan bir barada gürrüň edilen. Kim bardy şol sapaklarda? Ýene şol bir çempionlar öňde gidip oturanlar bar. Geçen sapak on ýedinji sapak näme Hudaýa kulluk etmek barada gürrüň boldy menem bartdym geçenki sapakda. Hudaýa kulluk etmek diýen wagtynda esasy pikiri nämege böldi? Üç, üç pikire böldi. Adamyň Hudaýa kulluk edibiljek üç sferasy bar. Şolaryň biri gazanan kazanjy, puly bilen, başgaça aýdanda. Ikinjisi, Hudaýyň oňa beren ukyplary bilen, darlary bilen. Üçünjisi, Hudaýyň oňa beren wagty bilen. Şu üç zat adamy, adam eýe şo zada, dogrumy? Wagtyňam özüňki, kazanan kazanjyňam özüňki, edip bilen başaran Hünäriňem seniňki. Şu üç zadyň bilen Hudaýa hyzmat etmek barada gürrüň etdi. Gürrüň edildi geçenki sapakda. Garaňlar, şu ýerde dört-beş adam şol taglymaty aldy we oturdylar, gürrüň edildi. Köp adamlar şu taglymaty sypdyrdyňyzlar. Sizler indi kandy kaýda gelesizler şol taglymatlary nirden öwrenip bilesizler? Men kaýtaldan wagyz etsem öwrenesizler bu ýerde. Toka bazar gündeki öwreniliş bilen wagyzdäki öwreniş arasynda hem tapawut bar. Bazar güni hazir bir sagat geplesemem hem, kyrk bäş minut geplesemem hem köpürak kim men gepleyman, eşidesiler, dogrymy? Bazar günki sapaklarda sizleriň diňe bir eşitmek emes, düşünmedik ýerleriňizi biri-biriňizlerden soramaga, özüňizleriň geplemege nemeňizler bar? Mümkinçiligiňizler bar. Ýalňyş bolsun, dogry bolsun, men şundak düşünemen diýip özleriňiziň pikirleriňizleri aýtmak mümkinçilikleriňizler bar. Bu mümkinçilikleriňizi hazir hemme kimi bu ýerde gepledip bolmaýdy, dogrymy doganlar? Hemme kim geplese men imsimi oturmaly bolaman. Emma bazar güni bu mümkinçilik bar. Şonuň üçin gelinler bazar günki ýaman ýagşy gürüňler boldy erkekleriň nemesinde. Bir Ontada boldukmy bizler erkekler bazar güni. Emma ýagşy gürrüňler boldy. Her bir zady açykdan açyk ýürekden aýdyp eşidildi, eşitdik aýdyp. E, soňundan şuny karara geldik. Keş gitdi şu taglymat bütün ýygnagymyz hemmesi eşitsedi, hemmesi bilsedi. Diňe bir şonu emas, her bir temany şonuň üçin gruppalar edildi. Her bir temany bütün ýygnak şonu bilmesini hem şitmeli. İslimiz bize. Emma bazar güni hemme kim gelmedi. Keşkete gelse hemmeler we ýygnagyň ösmegi, ýygnagyň kök urup berkemegi üçin bu sapaklar ýaman wajyp doganlar. Men on altynjy we on ýedinji sapaklary şu gün birleşdirip ikisinden bir wagyz etjakman. Bu wagyz hökman wajyplygy üçin etjakman we muny hem Wagyz deseňizlerem bolady, ýa bolmasa ýürekden ýürege konuşmak deseňizlerem bolady. Soragyňyzlar bar bolsa, açykdan açyk sorag berebilesler maňa. E, menem bar zatlary, görüp ýürgen zatlarymy, bolmaly zatlary Hudaýyň sözünden tassyklap, on altynjy, on ýedinji sapaklar barada ikisini birleşdirer ýagdaýda bir görnüşde sizlere bu gün sizler bilen muny gürrüň etmegi dogry tapdym. Erte muny ýene dowam etdiremiz. Pikirleriňizler bilen Hudaý näme täsir galdyran bolsa, ýagşymy? Doganlar, ondan bir barada gürrüň edendik ozalam bir gezek. Men aslynda sizlere dogrymy aýtsam, men daşary ýurtlarda ýa başga milletler arasynda ýürgen wagtymda ondan bir barada men wagyz etmeýmen hijem. Näme üçin etmeýmen? Gerek ýok ony etmege. etmeli adamlary öz pastorlary zatlary ede durandyrlar tolko bolşestwo ýygnaklarda göremen men adamlar hudaýa inanan wagtynda şol ýanky aýdan üç zadymyz bilen puly bilen wagty bilen hünäri bilen hudaýa hyzmat etjek bolup tijenediler adamlar eger imany hak bolsa. Häzirki gürrüňimizem doganlar, Hudaýa ynanmaýdran adam üçin bu gyzykly emes meniň aýdyp oturan zatlarym. Gerçekden ýamanam sykyjy geledi. Eger Hudaýa bolan diri imanyň ýok bolsa bu zatlar seniň göwnüňden turmydran bir gepler bolady. Eger hakykatdan ýürekden Hudaýa imanyň bar bolsa onda bu gepler seniň üçin bir ýaman bereketli bir gürrüňler bolady. Şu hazirki eşitjek sözleriň. Indi sizlerden soraýyn doganlar Hudaýa ynanmydygynyzda barmy araňyzlarda? Hiç kime men ynanman diýip aýdyp bilmeýin toka. Ynanadyranyňyzlar barmy araňyzlarda Hudaýa? Mundi indi ýedip goýdyňyz bar. Indi käbirler indi ýedip goýdy. Görün. Ynanadyranyňyzlar barmy Hudaýa içiňizde? Bar. Malades. Eger Hudaýa ynanadyran bolsaňyzlar bu sözler meniň üçin diýip aýdyp bilesizlermi? Eger kitapda ýazylan bolsa hemmemiz üçin dogry myndanadram bolsa. Dogry. Doganlar ondan bir barada gürrüň eden wagtymyz geliňler ilki bilen Hudaýyň sözünden käbir aýatlary okagyn. Aslynda bizler hemişe muny diýip aýdamyza doganlar. Ondan biri Hudaýyňky, ondan biri Hudaýyňky. Gazanjymyzyň, aýlygymyzyň, şu aýda, hepdede, günde düşüredüren her bir pulumyzyň Ondan biri Hudaýyňky, ondan biriňki Hudaýyňky diýen. Nasam deli ýalňyş aýdamyz. Ondan biri Hudaýyňky emas, hemmesi Hudaýyňky. Soň oturyp, a meni kini mense, seniň özüň hem Hudaýyň ki, eger inan adyram bolsan Hudaýa. Şon dile baýda, doğru mu? Kitapta aýda, seniň özüň hem Hudaýyň ki, zan seniň bar, seniň bar olan, eýe olan zatlaryň hem kimin ki, Hudaýyň ki. A bizler bolsan hazır, hemme zat barada gepleşiniz, ondan biri barada gürrüň edeniz. Ondan bir hem Ýaňky azamat aýtdy ýa uny berseň berdimem deme hudaýa. Näme üçin? Zaten onuňki o. Eger ony bermidran bolsaň onda ondan kork. Näme näme diýdi hudaýyň sözi? Sen meňkini ogurly otypsaň diýdi. Karanlar şundi diýip ýazylan. Rebbiňkidir ýer we ondaky zatlar, älem hem-de onda ýaşaýanlar. Zebur 23 1. Tutuş barlyk söz arkaly ýaradyldy. Ýaradylan zatlaryň hiç biri Onsuz ýaradylmady. Ýahýa bir üç. Sözlere garaňlar. Her bir söze ünüs beriňler. Hemme zadyň Hudaýyňkydygyny şu aýatlardan görüňler. Kümüş-de, altyn-da Meniňkidir. Muny Hökmürowan Reb aýdýandyr. Ag, Hagaý iki, sekiz. Kim menden hasabat bermegimi soraýar? Gögüň astyndaky bar zat meniňkidir. Eýýup kyrk bir, üç. Ol beýik Hudaýdyr. Siz muny biliň. Ol bizi ýaratdy, biz-de Onuňky. Biz Onuň örüsiniň goýunlary we Onuň halky. Togsan dokuz, üç. Doganlar, bu aýatlara esaslansak, Hudaýyňky eme zat barmy ýer ýüzünde? Hamaýly maddy zatlary adam öz eli bilen ýasagan zatlar hemme zady men ýasadym meniki deseýem adamyň bütin dem alýan jandarlaryň bütin ýaradylyş hemme zady men ýaratdym kimiňki diýdi meniňki diýdi hatda kümüşde altynda dünýäniň bütin baýlyklary hem kimiňki meniňki Onuň bir mätäçlik çekedirän bir zady barmy? Ýa Hudaýyň kimdir birine bergisi barmy? Tolka interesny zat doganlar, bütin dünýäniň ähli zady Hudaýa aýat bolsa, dünýäniň ähli maly mülki baýlygy Hudaýa aýat bolsa, Hudaý bizlerden on kazanjymyzyň ondan birini sorasa bizler käwagtlar şunday pikir gelemi sizlere eý Hudaý mätäç emes-ä Hudaý. Hä? Bütin dünýäniň zady onuňky bolsa, näme üçin ondan birini bize Hudaýa bermeli? Näme biziň ondan birimize mätäçmi Hudaý? Ýa bizäniň ondan birimiz bolmaganda u başga ýol bilen a ony nemşe diýek ýa ondan birimize dä? Şo Hudaýyň bir kemçiligini dolduramy? Ýa Hudaýa bir kömek etdigimiz bolarmy? Kande pikir edesizler, doganlar? Bütin maly-mülki, hemme ýer ýüzüniň ähli baýlyklary meniňki diýdiren Hudaý bizar ondan biri maňa ber diýip aýtsa, birhili eşidilermi sizler üçin? Näme gerek-ä oňa bizäň ondan birimiz? Onuň kemini düzedermi bizäň ondan birimiz Hudaýyň? Ýetmezini doldurarmy bizäň ondan birimiz Hudaýyň? Ýa şony bermese Hudaý mätäçlik çekip ýaman bolarmy eken? Ýok, ondan bir bermeklikde Hudaýyň mätäçligi barlygyndan gaýnaklanmaýdy, doganlar bu. Men mätäç bolanlygym üçin maňa ondan biriňi ber diýip aýtmaýdy. Ondan biriňi bermek sen bilen meniň Hudaýa görkezibiljek, Hudaýa edibiljek bir zadymyz. Bizler üçin gerekli bolan bir zat. O üçin gerekli bolan bir zat emes. Gerek bolsa Hudaý daşdanam özüne altyn ýasabilerdi. Bütin ýer ýüzüniň altynlary azyryp, gazylyp alynmyyn, ýeriň tekinde duran baýlyklaryňam nirden duranyny hem bilerdi Hudaý. gerek bolsa. Kurbanlyk getiren wagty aýdady, Ýa Hudaý, sizler kurbanlyk getiresizler diýdi, maňa diýdi, bütin ýer ýüzüniň diýdi, mal-mülküniň hemmesi meniňki emezmi diýdi. Aç kalsamam diýdi, men özüm bulary iý bilemen, sizlerden näme şedim men muny? Soram men iý bilemen diýdi-de. Tolka adnaka Hudaý bizere özümiziň oňa kulluk edibiljek bir ýolumyzy görkezedi. Pulumyz bilen, wagtymyz bilen we ukybymiz bilen. Bizeriň oňa görkezibiljek hormatymyzy, imanymyzy bizer üçin bir ýol açan, bizer üçin bir mümkinçilik beren. Doganlar, synalmydyran iman, iman emes. Şundy dep aýdyn, sen Hudaýa inanyp, seniň imanyň hiç haçan synalmagan bolsa, Bu iman sende näme? Ýok. Eger imanym bar diýip durup, sen imanyňa görä hiç haçan iman ädimini ätmegen bolsaň haýatyňda, onda häli sende bu iman näme? Ýok. Meýdan okamak diýdiler doganlar. Orusça, orusça, wyzow. Hiç zat durmydyram bolsa, häzir meniň Isaga bolan imanym beş kepiklikçe gymmatlygy ýok bolsa, znaçt mende şo beş kepiklik imanam ýok doganlar. Iman seniň üçin bir zatlar stoýt bolmaly. Bir zatlara durmaly iman. Seniň içiňde bolmaly şol bir zat. Bulam Hudaý ondan biriň bilen sen meni synap gör diýdi ýaňky Azamadyň aýdyşy ýaly. Şol okagan tekstinden hazir bizler oňa gelemiz ondan daha biyik zatlary çykaramyz. Doganlar bütün mal mülk bütün baylyk meniňki degen Huday bu gün bizeriyem hiç bir zadymyzy kem edip ya kemlikde koyan yok Huday. Hemmemiziňem gerek zadymyz yeterlikli. Eger dogry ulany bilsek has yahşyam bolady bar zatlarymyzy. Emma adamzatda bir zada düşkünlik bar bir problemasy bar adamzadyň ecizligi. Adam ýagdaýy ýagşy bolansa Hudaýy unudadyran bir därdi bar. Azy ýagşy beş manadyň bolsa şonuň elli käpigini Hudaýa bermek ýeňil. On manadyň bolsa onuň bir manadyny bermek ýeňil. Ýüz manadyň bolsa şu on manadyny bermek kynrak düşüp başlady. Müň manadyň bolsa ýüz manady bermek kynrak düşedi. Müň dollaryň bolup ýüzüni bermeli bolsaň uju pikirlenip başlysaň. Bersemmi, bermesemmi diýip. Adamyň ýagdaýy ýagşy bolansa, Hudaýa bermeklik adam üçin näme bolady? Kyn bolady. Indi deňeşdirsem dogry bolarmy, ýokmy, bilinmeýär doganlar. Towuk semrese näme diýdiler? Ýumurta dogmaýdy. Näme üçin bilesiler özüňizler, hä, näme üçin dogmaýdy? Semrese dogmaýdy prosto. Arryk bolsa dogady. Semrese dogmaýdy. Garaňlar, şu ýerde bir şunday duýduryş bar bizäniň her birimize-de doganlar. Kanun taglymaty sekizinji bapda on üç, on dört, on sekizinji aýatlarda, Mal-garaňyzdyr dawarlaryňyz, altyn-kümüşiňiz köpelip, ähli zatlaryňyza bereket inende, gul bolup ýaşan ýurduňyz Müsürden çykyp getiren Hudaýyňyz Rebbiň Rebbi unudyp, tekepbirlik etmäň. Gaýtam Hudaýyňyz Rebbi ýadyňyzda saklaň. Çünki baýlyk toplamaga güýji Ol berýändir. Şonda Ol şu günki görşüňiz ýaly ata-babalaryňyza wada eden ähtini tassyklaýar. Doganlar, köplenç Meni unutmaňlar diýip hiç haçanam kynçylyk döwürlerinde Hudaý aýtmady halka. Kyn döwründe zaten sen hudaýyny hem şetmiseň, unutmiseň. Hazirki hazir ujin ýediň erte zawtrkda neme ýejaňy bilmeseň şo gije sen hudaýy unutmisaň. Hudaýym erte hem zawtrkda bir zatlar bolsun diýip doga edeseň. Eger doklyk, puluň köpelse, baýlyk bolsa ýaňky diý semire başlasaň, eý janym al näçe ýeseň ýe, ýyllaryňa ýetedir an puluňy topladyň ýa hiç bir kemiň bolmagan wagtynda adamyň Ýaňky beren wadalaryň ýaňky Hudaýym nime iýmen, nime giýemen degen därtden meni azat etseň, men saňa hemşe ondan birini beremen diýip wada beren bolsaň, soň Hudaý seni şo zatlardan azat etse, soň sen näme edýäseň wadany? Unudasaň. Bördeýem şu tabşyrygy beredi. Sizleriň ýagdaýyňyzlar ýagşy bolan wagtymda diýdi, halka aýdady. Meni näme etmeňler diýdi. Sizleri kulçylykdan çykaran Hudaýyňyzlary unutmaňlar. Bal we süýt akan ýere baran wagtyňyzlarda, Äý, indi bizlere Hudaý gerek emes demeňler. Hudaýy unutmaňlar. Soňundanam aýdady, Adama mal-mülk toplamagaýam, baýlyk toplamagaýam güýji kim beredi? Hudaý beredi. Hudaý bermese, sen şony toplabam näme etmeýsen, bilmeýsen. Eger öz güýjüň bilen toplanam bolsaň, şol saňa iýmege, şonuň lezzetini almaga miýesser hem nämşe etmidi? Etmidi. O zatlary hem göremizä. Mezmurlarda aýdady, Ýaman adam diýdi, baýlyk toplardan soň özüniň izinden soň nämşe eder diýdi? Galdyryp gidedi ony, alyp gidip bilmedi ýany bilen. Doganlar, Hudaýa ondan bir bermek diýen zat Köne Äht döwründe geldi. Ýadyňyzlara düşemi? Bibliýany ýagşy biledir aňyzda, bar içiňizlerde. Köneahda nirlerden başlap başlady Hudaýa, bizeriň Hudaýa, zekat bermegimizi, bizeriň Hudaýa ondan bir girdejimizden bermelidigi diýen kada-kanunlar nirden peýda boldy? Ybraýymdan dogrymy? Ybraýym Gelip çykyş kitabynda kime berdi? Melhisedek. Ýaňky gökleriň nämeniň şasy diýdi? Melhisedeke On gazan nämeniň? Gazanjynyň özüne eýe bolan zadynyň ondan bir bölegini bermek bilen şol kada-kanuny Ybraýym iman esasynda ýola goýdy. Ybraýymdan soň Ýakup muny etdimi? Gelip çykyş kitabynyň ýigrimi sekizinji babynyň ýigrimi, on, ýigrimi ikinji aýatlarynda Ýakup şuny diýdi, garaňlar. Ol soňra and içip, şeýle diýdi. Ýakup and içedi, garaňlar. Eger Hudaý meni ýene-de sag-aman atamyň öýüne dolanyp gelerim ýaly, meniň bilen bile bolup, meni ýolda gorap, maňa iýmäge nan, geýmäge eşik berse, onda Reb meniň Hudaýym bolar. Ýadygärlik diken bu dikme daşymy Hudaýyň öýi diýip hasaplaýaryn. Eý, Hudaý, Seniň maňa beren her bir zadyň ondan birini men Saňa, nämiş ederin? Bererin. Häzir şuny iki tak edip, imanly dedigiňiz-ä özüňiz-ä, biz-ä imanly dedik, dogrumy, hemmämizem özümiz? Şunda edip biz arazy imanlylar and içsek, kandy bolar? Hudaýym, şu Türkiýede näçe ýyllar işläp, işleýän, toplagan pullarymy sag-aman atamyň ýurduna aşyrybilsem, Kazanç eden zadymyň ondan biriniň hemmesini hemişe saňa nämş edemän, ta ölenime çenli beremen diýip, Ýakup ýaly and içi bileslermi, iman andyny? Aýdarsla içiňizerden doganlar, içemän toka etmek kyn. Edememi ýokmy ony bilip, men toka and içi bilemän, problema men diýersler. Doganlar and içmek, bu ýagşy zat toka, azamat ýa gaýtdy. And içip, ýerine ýetirmezlik, Hudaýyň kaharyny nämş ededi? getiredi. Ondan birini bermegi dažy lewileriň kitabynda kanun höküminde girkizildi. Ysraýyl Musanyň kitabynda bütin ýewreýler, bütin ysraýyl halky ondan birini ybadathanaga getirmeli diýen kanun berkarar näme üçin edildi? Lewiler kitabynda edildi. Näme üçin Hudaýyň ybadathanasynda hemişe iýmege çörek bolsun, hemişe Hudaýyň ybadathanasynda oňa hyzmat ededilen ruhanylaryň ýaşamaga bir zady bolsun diýip, ýer paýlanan wagtyam bilesler-ä, doganlar. Ýakubyň näçe sany ogly bardy? On iki. On iki taýpa boldy olardan. Şu taýpanyň on birine näme etdiler? Ýer paýladylar, her kaýsyna ekip näme etmek üçin. Emma bir lewiler taýpasyna Ýer nämçe edilmedi? Berilmedi. Olar ybadathanada Hudaýa hyzmat etmelidiler. Şol ybadathanada hyzmat etmeli taýpany, şol on bir taýpa özüniň ondan birini getirmek bilen şolary nämçe etmelidi? Bakmalydy. Eger olar ondan birini getirmeseler, olar onda nämçe etme, näme galardylar? Aç galardylar. Sebäbi olara ýer berilmedi. Şonuň üçin bu goýlan kada-kanunda hemmeler sadyk nämçe etmelidi? Kalmalydy. Ýanky kitapçada ýagşy soraglar boldy şundy. Ondan bir demek bu näme diýdik. Kimler pul diýip aýtdy. Dažy şuny kitäkke zatlar ýazylan. Daýhan diýdi, öz nämesinden on halta kartoşka alsa şo ondan bir näme bolady diýdi. Şo bir halta bolady dogry. Ýüz halta kartoşka alsa on halta bolady. Zaň şony Hudaýyň ýygnanan näme etmeli bolan? Bermeli bolan. Diňe bir pul bilen emes. Her hili bütin Hudaýyň saňa beren bereketlerini, koýnuň onta koýun dogsa, bittesini ketteltirip, semredip, sen näme etmeli? Getirip doganlaryňa soýup iýdirmeli. Umuman aýdan wagtynda, ondan bir degende Hudaýyň bütin berip oturan bereketlerini Hudaýa gaýtaryp bermeli. Doganlar, Köne Ähtdäki esasyny düşünmeýän ýeriňizler barmy? Esas koýulanyny. Bar. Aha. Hudaý bereketlese, Hudaýa bir şekilde özüniň minnetdarlygyny görkeziji bir gurbanlyk getirerdi, dogrumy? Hazir oňa gelemiz. Tolka ondan bir degen zat Ybraýym bilen näme goýlady? Hökman ondan bir diýlen ady Ybraýym bilen başlydy. Emma minnetdarlygy her hili ýol bilen adam näme edip biledi? Bildirip biledi, dogrumy? Daş adam birine bir tabakda bir zat berikiberseňem, şo tabakam purr gelmesin diýip, ýene bir içine bir zatlar taşlap berikiberediler-ä. Adam bir zat bilen öz minnetdarlygyny bildiresi geledi. Dogrumy? Ýaňky üç zadam şol, Hudaýa kulluk etmeklik degen zatlarda şu üç zat bar. Hazir muňa karaýmyz, doganlar. Geliňler, şuny ijikläp göreli, ýaňky Dawud, nemeniň, Azamadyň okan aýatlarynda, Malakýa üçünji bapda, Men burada has beýik bir zatlar gördüm doganlar. Diňe bir ýaňky ogurlamak ýa bermeklik, borçlardan öte başga bir zatlar gördüm. Ýedinji aýatdan karaňlar. Ata babalaryňyzyň döwründen bäri siz meniň parzlarymdan ýüz öwrüp, olary berjaý etmeýärsiňiz diýýär. Maňa tarap öwrüliň diýip halka aýdady, menem size tarap öwrülerin. Muny Hökmürowan Reb aýdýandyr. Emma siz, Biz nädip öwrüleli? diýýärsiňiz. Heý ynsan, Hudaýyň hakyny iýerme, siz Meniň hakymy iýdiňiz, siz bolsa, Biz nädip Seniň hakyňy iýdik? diýýärsiňiz. Hasylyňyzyň ondan bir bölegini bermekde we sadakalaryňyzda iýdiňiz. Görüpsizem, doganlar, Hudaý aýdady, Sizler ata-babalaryňyzlaryň günün, döwründen bäri Meniň parzlarymdan ýüz öwürdiňizler, Maňa tarap öwrüliň diýip halka aýdady. Maňa tarap öwrüliňler diýse, bularam aýdady, Bizem Saňa tarap gandak öwrüleli diýerdi, halk aýdady. Sizler Meniň hakymy iýdiňizler diýip Hudaý olara aýtsa, Bizem Seniň hakyňy nädip iýdik diýdi. Soň olam näme diýip jogap beredi? Sizler diýdi, Hasylyňyzyň ondan bir bölegini bermekde we sadakalaryňyzda Meniň hakym nemiş etdiňizler? diýdiňizler. Diňe bir o zatlarda hakyny iýmek bilenem emez, doganlar. Hazir Men ters garap duran bolsam şu ýan tarapa, sizlere garap öwrülmeli bolsam, Men ýüzümi öwüremen sizlere tarap, dogrumy? Eger bir halk Hudaýdan uzaklaşan bolsa, halk Hudaýa tarap kandak öwrülmeli? Ýürekleriňizler maňa garşy öwrülsin diýdi. Olaram kandaq edip saňa öwrüleli. Dažy halk kanda edip Hudaýa öwrülmelidigini bilmidi. Ondan soň ýaňky Azamadyň aýdan zady başlady. Sizler ondan biriňizleri bermän, sadaka maňa getirmän, meniň ybadathanama getirmeli zady getirmän durup sizleriň ýürekleriňizler menden näme etdi? Uzaga, uzaklaşdy. Hudaýa gaýtaryp öwrüljek bolsaňyzlar nämşe etmeli? Ýene şol sadakalaryňyzy, şol ondan biriňizi getirmegi nämşe etmeli sizler? Dowam etdirmeli. Äne şony etmezlik bilen sizleriň ýüregiňizler menden nämşe etdi? Uzaklaşdy. Doganlar, köplenç şu zady aýdyn men sizlere. Bu iman meselesi diýip sözüň başynda başladym. Eger imanyň ýok bolsa, Sen diňe bir ýygnaga gelmyn ýöremiseň? Imanyň ýok bolsa, sen Hudaýyň Patyşalygyna ýaňky üç zatda hyzmat etmiseň. Özüňizler aýdyňlar, imanda düşüp ýürgen wagtlaryň Hudaýyň Patyşalygyna me, a özüm barmasamam ondan birimi erti-berde bermek ýeňilmi? Bu ýürek meselesi. Ýüregiň Hudaýdan uzak bolsa, Seniň Hudaýyň Patyşalygyna, Oňa minnetdarlyk bildirä duran ondan biriňem näme çetmedi? Çykmady senden, doganlar. Köplenç adamlar toba etmek barada gürrüň edemiz. Hudaýa öwrülmek barada. Hudaýa öwrülseň näme çetmeli? Ýygnaga gelip başlamaly, kitap okap başlamaly, doga edip başlamaly. Aha, bularyň hemmesi ýagşy. Hudaýa öwrülen adam Hudaýyň Patyşalygyna ondan biri näme çededi? Isaga ynanmyňkä her aý gidip metjide ýa jamyge ondan biriňiz zar taşla gelerdiňizem sadakaňyza beýik işiňiz zar ýokdy dogrymy menem o derejede hudaý hon adam emesdim ýa dindar adam emesdim a hudaýa ynanandan soň näme üýtgedi haýatyňyzlarda ýene şo zat öňki dek. Butlar besplatny emes dogrymy doganlar? Kimiň içki bu butudy? Kimiň çekedran zatlar butudy? Kimiň original zat giýedran buty bar? Tolk original giýesi geledi. Kim bar şu hepdede gidip saçyna boýa geledi. Zor. Her aýda bir renk. Zor pul beredi. Bu besplatny emes. Kimdir biri ýagşy puly bolsa ýagşy maşyn alady, kimdir biri zor telefon alady. Her kimiň buty bar, butam mugt emes. Mugt but barmy? Ýa sizlere pul beredem but barmy? Hemme Hudaýdan öňe koýan zadyňyzlara mukaddes kitap näme diýip aýdady? But diýip aýdady. Hudaýdan öte ýagşy gören bir zadyň bar bolsa, şoňa but diýip aýdady kitapda. A butlaryň hiç biri hem mugt emes doganlar. diýdiňiz. Siz näletlendiňiz, sebäbi siz menden ogurlaýarsyňyz. Bütin millet menden ogurlaýar. Öýümde azyk bolar ýaly, ondan biriňiziň baryny tutuşlygyna ammara getiriň. Meni munuň bilen synap görüň. Muny Hökmürowan Reb diýýär. Gögüň, Men gögüň penjirelerini siziň üçin açyp, üstüňize dolup-daşýan bereketleri ýagdyrmarynmy? Men siziň üçin topragyňyzdaky hasyly weýran etmegi çekirtgelere gadagan ederin. Hazir şundy epidemiýa bar Türkmenistanda. Ata-boba göze görünmegen zatlar bar. Kartoşka ekseň diýdi, ýeriň tekindäki kartoşkany kurt iýdi diýdi. Gördi aýdady, Sen maňa ondan birin getir, meniň öýümde näme bolsun? Azyk bolsun. Men seniň hasylyňy ýemege gelotan çökürtgelere kaýk diýip aýdaman diýdi. Ýeme, şunuň ýerini ýeme diýip aýdaman. Şunuň hasylyna degme diýip aýdaman diýdi. Hudaý edi bilermi çökürtgelere, başga ýol görkezip biler? Şamal, şamal bir ýandan etse giderdi-de başga bir ýere. Edi bilerdi Hudaý. Men şol çekirtgelere diýdi, kadagan edemen seniň hasylyňy ýemezlige diýdi. Meýdanyňyzdaky üzüm agaçlaryňyz hasylsyz galmaz, Hökmürowan Reb diýýär. Şonda ähli milletler size bagtly diýerler. Çünki ýurduňyz eşretli ýurt bolar, muny Hökmürowan Reb aýdýandyr. Doganlar, ýaman güýçli sözler bar, dogrumy? Hudaýdan oglumyz. Näme üçin çyslogymyza çenli kurt iýdi? Hudaýdan oglumyz. Iý, bolsun diýip gije-gündiz bökemiz. Baýlyk toplamak hem güýji Hudaý beren diýil, toplabam bilinmez. Iý, bir toplananymyzda hem bereket ýok. Sebäbi Hudaý öz gazanjymyzyň ondan biri bilen hormatlamyz, doganlar. Imanlara degişli bu zat. Iman etmedikler bilmidi hem muny etmelisin. Olar öz butlaryna se çykdaç edediler. Soň biri maňa şondy didi, Eý, garyplyk, ýoklyk, ýene neme, ýetmidi özümize. Sen diňe dedim aýda çeken çilimiňiň puluny Hudaýa berseňem ýene köp bolady şo diýdim men. Şo çilimi zyňyp, çilime ýoklajak puluňy Hudaýa berseňem Ýene-de ýagşy dogrum. Ýa eger her hepde, hepdede sekiz gezek içeseň, şonda dört gezek, beş gezek arak puluňy Hudaýa içip toba edip, ýa polnusy goýsaň wapşe zor bolup gider duda. Polnusy aragyňy goýup, şu araga berjek puluňy, keýpiňe berjek, günäli höwesleriňe berjek pullaryňy goýup, Hudaýyň Patyşalygyna getirseň, eýýäm Hudaýyň Patyşalygynyň ösmegi üçin bereket bulam bolady. Doganlar, bu ýerde hiç kimem berilmeli zadyň mukdary barada gürrüň edäýok, dogrumy? Sen hökman şunça bermeli diýlen ýeri barmy? Ýok. Seniň gazanjyň ondan biri. Bir manat bolsa seniň gazanjyň, on manat bolsa seniň gazanjyň, ýüz manat bolsa seniň gazanjyň. Sen ýüz manadyň gazanjynyň ondan birini sen beýdäýok. bir manat kazanaň. Her kimiň özüniň gazanjynyň ondan biri dek duran. Bilesiler-ä bu barada tymsal bar. Bir baý adam geldi-de onuň bir topar pul goýy gitdi Isanyň gözüniň öňünde, ybadathanada. Hary bir moma geldi-de iki teýne nämeni getirip goýdy? Iki teňňe getirdi-de onuň ybadathanaga goýy gitdi. Soň bir ýandan oturyp fariseýler göri oturan-da dindarlar kimiň gança goýanyny. Soň gördüler-de, Näme beýle az berýäň? diýdi ýaňky aýala. Näme üçin az berýäň? diýdi. Sebäbi o bu ýaňky baýyň bir kysym getirip goýanyny gördi ahyry. A aýal bolsa indi iki teňňe getirip goýdy. Soň Isa näme diýdi? Ýaňky baý adam diýdi, özünden artanyny getirdi diýdi, bir kysym bolsa hem diýdi. Emma garyp aýal diýdi, özüniň iýjek çöregini, puluny Bar zadyny getirip, näme etdi? Hudaýyň ybadathanasynda goýdy. Ybadathanadan gidende diýdi, şolaryň kaýsysy köp berdi Hudaýa diýdi. Aýal. Ýok, iki teňňe berdi ýa. Baý bir kysym zyňy gitdi o. Baý özünden zyýatysyny getirip berdi. A o aýalam diýdi, öz iýjegini näme etdi? Berdi. Hudaýyň göz öňünde kandaý eken? Kim köp beren eken? Aýal köp beren eken Hudaýyň göz öňünde. Ýogyndan beribilem adam. Ýogyndan beribilmin adam, baryndan beribiledi. Hemme kimiňem Hudaýyň Patyşalygy üçin bereni Hudaý göredi. Şonuň üçin bu ýerde deňeşme ýok, bu palança berdi, bu pisigança berdi diýip. Toka her kim öz ýagdaýyny özi biledi. Her kimiň kazanynyň, o kazanjynyň ondan biri kimiňki diýip aýdady? Hudaýyňky diýip aýdady doganlar. Indi garaňlar, şu ýerde bir pauza bar. Bir ýanda täze äht barada bar. Käbirleri-le şuny diýen pikir edediler, Äý, bu kanun Köne Ähtiň kanuny, Täze Ähtde geçersiz bir zat, ondan bir bermek diýediler. Men üç-dört aýatda Täze Ähtde munuň geçerligini görkezemenlerinden soň has bir ýagşy bir ýere ötemen, Ondan birleri ýygnak näme üçin ulanmaly? Isa şuny diýip aýdady, Garaňlar! Mattanyň Hoş Habary ýigrimi ikinji babyň on dokuz, ýigrimi nji aýatlarynda, Maňa salgyt puluny görkeziň diýdi. Isany synajak bolarlar-da, bir tin berip, muny teňňe berip, Kaýsara salgyt tölemek Hudaýdanmy, Hudaýdan emesmi, dogrumy, dogry emesmi diýip. Olam näme diýip aýdady? Isa bir kümüş teňňeni getirdiler Isanyň ýanyna. Isa olara, Şu surat bilen ýazgy kimiňki diýip sorady. Olar, Imperatoryňky diýip jogap berdiler. Şonda Isa olara, Onda imperatoryňkyny imperatora, Hudaýyňkyny Hudaýa beriň diýdi. Bilesiler-ä, hazir biziň türk teňemizde kimiň pul suraty bar? Atatürküň. Bir ýan tarapda Atatürk bar, bir ýan tarapynda näme? Isat ýok. Şu bir teňeni getirip, şu Atatürk tarapyny Atatürke beriňler. Ýöne surat ýok taraby kime bermeli? Hudaýa bermeli. Indi şunday dep öz özümiz pikirleneli doganlar. Kaýsaryňkyny kaýsara, ýagny imperatoryňkyny imperatora bermeli. Hudaýyňkyny hem Hudaýa bermeli. Hudaýyňky näme? Taze, täze ähtiň gürrüňi ýa bu. Täze ähtde Hudaýyňky näme? Saňa iş berip oturan adam. Bu näme diýmek? Patyşanyňkyny kime bermeli? Patyşa bermeli. Soň eliňe gelenden soň sen Hudaýyňkyny Hudaýa näme etmeli? Bermeli. E ýene ýagşy ýa Hudaýyňka. Hökümet 50-sini seni ýygladyp bolsa hem alady. Hudaý 50 sora ýok. Hudaý näme sorady? 10 sora oturan. işlerini wajyprakmy geçirer sazwanlar. Kanunyň wajyprak işlerini, adyllygy, rehimdarlygy, imany taşladyňyz. Bu zatlary etmeli, beýlekileri-de taşlamaly dälsiňiz. Bu ýerde-de ýene Isa näme aýdady? Ýaňky otlardan, zatdan beresler diýdi. Her bir alan Bakjasyna ekilen otlar özem ýaňky bilesler-ä zire ýaňky timin diýdi ýene näme diýdi. Anistan şolardanam dažy fariseýler ondan birini näme edipdiler? Getirip beripdirler. Tolka bular başga bir zady unudypdylar. Adalaty, dogrulygy, rehimdarlygy unudypdylardan ondan biri kak položny beri eken fariseýler. Şonda Isa aýdady, Sizler dogry diýdi. Ondan birler bermeli toka sizler wajyp bolan rähimdarlygy, söýginiäm unutmaly emäs diýdi. Hudaýa bermeli zatlarda. Ýene Korintoslarda aýdady, Tukatlyk we mejburlyk bilen däl-de, her kim öz göwnünden çykaranyny bersin, sebäbi Hudaý begenç bilen berýäni näme edýändir? Söýýändir. Men şeýle işläp ejizleri goldamalydygyny, Reb Isanyň hut Özüniň Bermek almakdan bagtlydyr diýen sözüni Hatda iş ýüzünde ony däl-de, almak wagtly diýip düşünýärdim. Alsaň begeniň deseň, ýa bir zadym boldy diýip begeniň deseň. Toky almak emas, bermek wagtly diýip aýdady Isa. Eger şu ynanç bilen ynansagam, bermegiň bagtlylygyny, has bagtlylygyny bilsek, onda eýýäm bizler Hudaýyň Patyşalygy barada düşünmegä näme edäýmez? Başlaýmyz. Doganlar, Korintoslar dokuzynjy bapda aýdady, Berseňizler, handi berseňizler, sizlere hem şondy beriler, haýsy ölçeg bilen sizlere ölçeseňizler, sizlere hem ölçener diýdi-de, Luka alty otuz sekizde. Lukanyň ikinji Korintoslar dokuz alty on birde Az eken, az orar, köp eken, köp nemşidir, orar diýdi. Hudaýyň Patyşalygy üçin oruňlar diýip, ýene bermek barada gürrüň ededi. Indi geliňler kystanaýyn, wagtymyzy köp almaýyn, sebäbi iň wajyp ýerine geldik. Ýygnak kimlere we näme zatlara maddy kömek etmeli? Indi bilesler-ä, ýygnaga gelen pul nerden geledi? Ondan birden sizler bilen meniň Hudaýa getiren pulumdan hem şidedi, geledi. Başga bir ýerden gelebilenmi ýygnaga? Batyrda printeri ýok pul çykaradyran. Ýa bianki pasyrlaň hiç birinde ýok. Ýygnaga gelen pul nerden geledi? Ondan birden ber sizleriň işläp beren sadakalaryňyzdan zekatlaryňyzardan ýygnaga pul nem şidedi? Geledi. Indi eger ýygnaga pul daşardan gelse kimdir birini karaň agzalar bar. Köpden iman edediren agzalar bar. Olar her aý öz, her hepde öz ondan birini näme edediler? Getirediler. Mysal üçin bizleriň ýygnagymyza myhman bolup bir-iki adam gelseden, eý şulary bereketläp gidin diýip berip gitse bu ýyrnagyň daşyndan gelen näme? Bu bereket bu. Toka hemişe daşardan biri bereket berermike diýip garaşyp oturyp bilmeseň, hä, dogrymy? Oňa bil baglap bilmeseň. Hemişe bolmaýda, bolan wagty bolady. Ony bereket diýip kabul et. Toka Hudaýyň ýygnagyna gelen zat, osnovnoý esasy nirden geledi? Bizerden geledi. Oňa iman edenler Hudaýa öz gurbanlyklaryny getirerler. Indi getirilen zatlary, ýygnakdaky bar bolan pullary dogry şekilde ulanylmakda ýygnak ýolbaşçylary näme zatlara esaslanarlar? Nirelere ýoklamaly muny? Sebäbi bizer bir-ä ýygnagyň öňünde Men Jeýms Robin Azamat Rozik Eger bir zada bir ýerde kömek etmeli diýsek ýygnakdan bizler ýygnagyň öňünde nämşidemiz? Jogapkärçiligi nämşidemiz? Çekemiz bir. Ikinjiden Hudaýyň öňünde jogapkärçiligi bizler nämşidemiz? Çekemiz. Bizler Hudaýyň ýygnagyndaky puly nädogry ulansak onda Hudaýyň öňünde jogap nämşidemiz? Beremiz ýygnagyň öňünde hem jogap beremiz. Şonuň üçin, şonuň üçin aýdada, ýygnak ýolbaşçylary eger öz öýüni ýagşy dolandyryp bilmidiraň bolsa, ýygnaga ýolbaşçy bolmasyn mundy adam diýdi. Näme üçin? Ýygnagyň puluny hem dogry o adam näme şedi bilmidi? Ulanyp bilmidi. Mysal üçin aýdaly, şundy atalar bar. Aýlyk alady, birinji hepdesinde içerdiler, aýlyk. Üçde törtde bäşe Türkmenistanda garaşyp oturan kaçan atamdan pul geler diýip ne ataňdan nede pul geler o dostlary bilen uju çaňy ýuwdy gitdi o pul. Ýa eneler bar. Mata görse alarlar, şpanerini açsaň üstüne mata ýykyla duran eneler bar da. O hojalykda nime bar, nime ýok, beçelere nime iýdi, nime içedi, dolandyry bilmidi gäpiň kysga ýeri. Öz haýatyny dolandyryp bilmidran adamlar Hudaýyň ýygnagyny dolandyryp bilen. Öz haýatyny dolandyryp bilmidran adamlarda hemişe nujda bar. Artyk pul olarda nemiş etmidi? Bolmidi. Sebäbi öz haýatyny nemiş edip bilmidler? Dolandyryp bilmidler. Onda Hudaýyň ýygnagyndaky puly näme zada ulanmaly diýseň bu adamlar ýerine ýetirip nemiş etmidi? Bilmidi. Şonuň üçin öz maşgalasyny ýagşy dolandyra duran adamlar Hudaýyň ýygnagyny hem nemiş etsin diýdi? ýolbaşçylyk etsin. Dawaý gideliňda. Bu aýada esaslansak, şunday diýip aýdady, Siz mukaddes zatlar bilen meşgullanýanlaryň ybadathanadan iýýänini, gurbanlyk edilýän ýeri saklaýanlaryň gurbanlykdan, gurbanlyk edilýän ýerden paýlarynyň alýanyny bilmeýärsiňizmi? Şeýle hem hoş habary wagyz edýänleriň hoş habardan ýaşamagyny buýurdy diýdi. Bu meňzetme nirä esaslanady? Köne Ähte esaslanady. Lewitlere ýer nämş edilmedi? Berilmedi. Gije-gündiz Hudaýyň ybadathanasyndaky däp-dessurlary, düzgünleri ýerine nämş edetdiler? Ýetiretdiler. Şolar şu kurbanlyk getirilen zatlardan iýetdiler, kurbanlyk getirilen zatlaryň esasynda ýaşardylar. Dogrumy? Başga olaryň girdejisi, başga bir nämesi ýok. Şonuň ýaly-da şony bilmislerem, bilesler dogry diýdi. Şonuň ýaly-da gije-gündiz hoş habaryň yzyndan ylgaýan adamlaryňam hoş habardan ýaşamaga Hudaý nämiş etdi diýdi? Buýurdy diýdi. Içiňizlerde eger gije-gündiz hoş habar üçin ýügremän diýe duran adam bar bolsa, ýygnagam munuň hakykatdan ýügre duranyny göre duran bolsa, ýygnakdaýam şoňa ýeterlik serişde bar bolsa, onda o adam Sen mal-mülkiňem goý, işiňem goý, nimeň bolsa goýdanyň, gije-gündiz hoş habaryň yzyndan ylga, sen aç bolmaýsaň, anaba oturanlar seni nemşe edäýmeli diýmez. Ýeri bar, maly barlar nemşe ededi seni. Goldaýdylar. Sen gije-gündiz hoş habaryň yzyndan nemşe et, ylga. Munda etse dogry bolam. Dogry bolar. Sebäbi Hudaýyň sözü muny nemşe ededi, aýdady. Ikinji zat. Dul aýallar barada bir ýer ýer bar doganlar. Uzun bir ýer. Uhla, uhlatmadymmy hiç gaýsyňyzlar? Uhuňyzlar gelse bir uhlap turunlar. Ýagşy ýerlerini sypdyrmaňlar dogry. Hudaýyň ýygnagynda bilesler, şol döwürde doganlar, dul aýallar, dul, wapşy aýallar hazirki döwürdäki diýip işläp erini bakmaýtdy o döwürde. Ol döwürde on diýemezdi. Erine hatyn bakmasyn diýen bir aýdym bar. O döwürde on diýemezdi. Aýallar o döwürde dolulygyna kime baglydylar? Ärine baglydy. Äri kazanç ala kazan kazana duran aýallaryň işläp pul tapmak mümkinçiligi ýokdy doganlar o döwürde. Hatda görmeňler o döwrüň gürrüňini edip otyrmyz. Hazir nabarat boldy. Eger şondy ýagdaýda ki aýal dul kalsa, äri ýogalsa, şol aýal üçin ýaman ketde tragediýa bolady. Näme üçin şundan kanun gelýädi? Näme üçin eger agasynyň agasy ölseden aýaly näme kalsa, kiçkine doganymy, zadymy izinde erkek bolsa şol almaly bolady şo aýaly. O aýal mätäçliginden emes, o aýalyň aç ölmezligi netijesinde. Şu aç ölmesin, şunuň hossary şoňa karydyran. O şum başgaça aýdanda, aýal äriň üpjünçiligi kol astynda dolulygyna bolan döwürler. Häli soňky elli ýyldaky rewolýusiýa bazyr. Hatlylar samolýodam süredi, poýzdam süredi, MMZ-dem süredi. Onda emesdi öň. Şondy bolan wagtynda gözüňize ötüriň-ä, bir aýal dul kalsa, äri ýogalsa, öýe girdeji neme? Ýok. Ondy bolan wagtynda özem imanly bolsa, onda bu aýalyň güni ýaman kyn bolany. Hudaýyň sözünde zor prinsipler berlen, ýaman ýagşy prinsipler. Dul aýallara aýratyn şekilde näme et diýdi? Hormat goý. Okyň men şuny, kommentariýasyz bolsunmy? Meniň kommentariýalarymy sizlere köp ajy gelmesin, okyman şuny. Ýalňyz galan dul aýallara syla. Emma dul aýalyň çagalary ýa agtyklary bar bolsa, goý, olar onuň aladasyny näme etsinler? Etsinler. Dul hatynlaryň çagalary, agtyklary bar bolsa, şolar şoňa garasyn, aç galmasyn diýdi-de, ýa köçede galmasyn. Goý, olar ozal özleri barada alada eden ene-atalaryna hormat goýsunlar. Çünki bu Hudaýyň halaýanydyr. Ýalňyz galan dul aýal ähli umydyny Hudaýa baglaýandyr. Hudaýdan ýardam sorap gije-gündiz dileg edýändir. Emma aýşy-eşret çekýän dul aýalyň özi diri bolsa-da, ruhy ölüdir. Şonuň üçin dul aýallaryň müýnsüz bolary ýaly, olara bu ýazan tabşyryklarymy buýur. Kim-de kim öz dogan-garyndaşlarynyň, ylaýta-da, öz maşgalasynyň aladasyny etmeýän bolsa, imandan dänendigidir. Şeýle adam imansyzlardan hem beterdir. Dul aýal altmyş ýaşdan geçen bolsa, ömründe diňe bir gezek durmuşa çykan bolsa, ýygnak onuň adyny dullar sanawyna ýazsyn. Şeýle dul aýal il arasynda öz ýagşy işleri bilen tanalmaly, çagalaryny kemala getiren, myhmansöýer, imandaky doganlaryna hyzmat eden we muşakgat içindäkilere ýardam beren, umuman, elmydama ýagşylyk etmäge ymtylýan bolmalydyr. Şu ýerde kyzyl bilen ýazan zadym bar. Onuň ady dullar sanawyna näme etsin? Girsin. Näme diýmek? Ýaş Aýşe eşretde ýöridiren dullary nemiş etmedi, o kitaba nemiş etmedi diýdi, ýazma diýdi. Ýaşy altmyşdan ötüp, hakykatdan dul bolan bolsa, özüýem özi diňe bir äre çykan dul bolsa, özüýem ýagşylykda özüni, hyzmatda özüni görkezen bolsa, hyzmat ede duran bolsa, muny dullaryň nemesine nemiş et? Ýaz. Bu diýmegi, ýygnakda bundy aýallar Ýeke köçede aç ýalaňaç kalmasyn ýygnaga bu aýallaryň aladasyny etmek näme şediledi? Borçly diýip aýdady sizler muň ýaly aýallara. Eger şol aýallaryň imanly çagalary bar bolsa onda şol imanly çagalary enesini ýa atasyny ýeke galan bolsa näme şetmesin diýdi? Aladasyny etsin taşlamasyn diýdi. Eger olar etmeýän ýagdaýynda hem ýygnak bu aýaly näme etmeli? Goldamaly. Garaňlar, her bir dul aýal emes. Dul aýallary hem nämege böledi? Nerde galdym men? Ýaş dul aýallaryň adyny bu sanawa goşma. Sebäbi olar ten höwesleri Mesihe bolan sadyklyklaryndan üstün gelse, durmuşa çykmak islärler. Şonda ozal Mesihe eden wadalaryny unudandyklary zerarly, olar jeza sezewar bolarlar. Mundan başga-da, olar öýden-öýe aýlanyp, bikär gezmäge endik ederler, bikärlikleri bilen hem çäklenmän, gelşiksiz gepleri agza alyp, Başgalaryň işine gatyşyp gybatkeşler bolarlar. Dulhatyrlar ýaş bolsa ýaman eken. Şonuň üçin-de men ýaş dul aýallaryň durmuşa çykyp çaga dogurmaklaryny we öý işlerine gümra bolmaklaryny ündeýärin. Şonda duşmanlarymyzyň olara mujabat atmaga tutarrygy bolmaz. Sebäbi olaryň käbiri Şeýtanyň gepine gulak gabardyp, eýýäm ýoldan çykdylar. Eger imanly aýalyň garyndaşlarynyň arasynda dul galan aýallar bar bolsa, goý, ol şolaryň aladasyny etsin. Ýygnaga agram salmasyn. Ýygnak bolsa maddy kömegini mätäçlik çekýän ýalňyz dul aýallara näme etsin? Bersin. Bu kömek nerden geledi? Ýygnagyň ondan birden geledi. Kimlere geledi? Hakykatdan dul bolan, ýaşy altmyşdan geçen, dogry ýaşydyran we Hudaýa ýürekden hyzmat eden dul aýallara Ýygnak hemişe kömeknämş etsin, etsin. Eger beýle aýallaryň hem çagalary bolup, olaryň aladasyny etjek bolsa, onda ýygnaga agram näme etmesin? Salmasyn. Ýaş dul aýallaryň adyny bu spisoga näme etme diýdi? Ýazma. Olar durmuşa çyksynlanyň, çaga dogrup, öý işleri bilen näme bolsunlar? Ol şim bir zat bilen zanit bolsunlar. Indi bekar bolsalar gybat edip ýürimişlerde. Şonda diýip ýazylan. Indi karaňlar, ýene üç ýerde aýdaman, üç ýerde prinsipler bar. Rimliler 15-26-da. Sebäbi Makedoniýadaky we Ahaýadaky ýygnaklar Ýerusalimdäki ýygnagyň mätäçliklerine maddy kömegini ibermegi makul bildiler. Mätäçlere degen wagtynda doganlar näme zatlary göz öňüne getireseler? Hakykatda mätäç ýetimler bolady, dul aýallar bolady, ýene näme? Keseller bolady. Işlebil, işlebilse işlejek, emma işlemege ýagdaýy ýok adamlar bolup biledi. Inwalidler bolady, her hili zat bolup biledi mätäçler degende. Emma doganlar şundy zat barda göresler käbir adamlar hemişe özüni mätäç hasap ederde. Aýagy hem sagdyn, eli hem sagdyn, özi hem sagdyn tok özüni hemişe men mätäç diýip hasap eder. Mysal üçin şundy ýagdaýlar bolarda. Men mätäç ýygnak meniň ekamentiime kömek etsin diýdi. A ýygnaga pul nireden geledi? Ýygnak agzalaryndan geledi. Ýygnak agzalarynyň ýarymyndan köpüniň özüniň ekomenti ýok. Işläp, şonda hem ondan birini getiriberediler. Indi içinde diňe seniň ekomendiňe kömek etsek dogry bolarmy? Gani pikirlesler. Meniň özümiň ýaşamaga öýüm ýok, ýygnak maňa öý tutmaga kömek etsin. Ýagny ýygnagyň ýarymyndan köpünde ýaşamagy ýok, bileleşip ýaşap ýöräpdiler. Indi hemmesi mätäç diýseň hemmesini alybermeli. Hemmesini alyberme ýagdaý ýok. Indi şondy ýagdaýda bolsalaram ýene işläp ondan birini getirberdiler Hudaýyň Patyşalygynda. Indi hemmäniň derdini goýup seniň derdiň hemme zatdan beýige göterip bolam. Mätäçlik demek neme demek? Meniň öýüm ýok maňa ýygnak öý alybermeli. Aw ýarymyndan köpünde öýi ýok. Edibilem ýygnak, edibilmin. Keşket edibilse. Doganlar, şundy bolady ki, aýdyňlar, mätäç diýseňizler, hemme kimiňem bir mätäçligi barmy? Bar. Smatrýa kim bilen deňeşdireseň. Hazir özümi men özümden baý adam bilen deňeşdirsem, menem şonuň ýanynda ýaman mätäç, biri ýaly bolaman. Dogrumy? Hä, özümden hem garyp, ýoksuz biri bilen garasaň, Äý, meniň ýagdaýym mundan ýagşy diýemende. Hemişe özüni mätäç diýip hasaplaýan adamlar özüni kim bilen deňeşdirer diýip pikir edesizler? Özünden beýik bilen deňeşdirerdi. Ýagny oňa garypdan hapa bolardy. Muňa garaganda men mätäç. Ýoka hakyky mätäçlik degende doganlar, eliň sagdyn bolsa, aýagyň sagdyn bolsa, işläp gazanç edip biledirän bolsan, sen mätäjem emes, sen garybam emes. Hudaý saklasyn hakyky mätäç bolmaklykdan. Meniň-ä luçy aýagym, elim işlesin, çem inwalid bolup oturyp, kimdir biri maňa rähm edermikä diýip oturanymdan luçy meniň hem elim işlesin. Amin. Amin. Şonuň üçin doganlar ýygnakdan başga etmeli emel zadyna etdirjek bolup öýke-kine ýasamak dogry emes. Janyň sag bolsa, kymyldap ýejek nanyňy tapybiledirem bolsaň, sen mätejem emes, sen garybam emes. Senden beterlerem bar. Ikinji, Filipliler. Garaňlar. Meniň hemme zadym bar, artygy bilen bar. Resul Pawlus Filiplilere türmede ýazan hatlarynyň biri. Meniň hemme zadym bar, artygy bilen bar. Epafroditden siziň iberen peşgeşleriňizi getireli bäri kem zadym galmady. Bular hoşboý ysly gurbanlyk, kimin Hudaý a, kimin, Hudaýyň halaýan gurban, gurbanydyr. Şöhratly Hudaýym öz baýlygy bilen siziň ýagny Isa Mesihe degişli bolanlaryň ähli mätäçliklerini öwezini dolar. Epafroditden iberen filiplilä resul Pawlusyň mätäçlikleri üçin iberen zatla peşgeşlerinde diýdi, meniň hiç bir kem zadym nebs etmedi, galmady. Näme peşgeşler iberdiler? Kömek iberdiler. Kime iberdiler? Pawlusa iberdiler. A Pawlus kim? Pawlusyň öýüýem ýok, adresiýem ýok, şonuň pasporty hem bolanamazdyr. Bu ýurtdan bu ýurda, bu ýurtdan bu ýura baryp nirelerde taýak iýip, depki iýip, kamçy iýip, daşlany, daşdan, daşlanyp, şäherden şähere gidip hoş habar üçin wagyz edip ýürgen Isa Mesihiň resuly Pawlus. Hany pikiresler, munday adamlar sizler bilen meniň kömegime mätäç, ýygnagyň kömegine mätäçmi? Içiňizerden haty çykarmyka bitde Petrus ýa bitde Pawlus? Magdalalyga bolsa men gidemen. Daş iýmeli bolsa daş iýmen diýip gide duran iman bilen gide duran barmyka? Gidiňler kany şonda içiňizerde bar bolsa alty aýam şonda şoýanda ýüriňler çarşaňňada peşşelere ýem bolup soň bize sizlere peşgeş iýeberemiz şöýde. Rahmet ýere garap oturan men meken. Barmy şonda iman kahryman araňyzda Paulus dek? Problema yok. Bize Altaýdan iberip, Altaý wyjywa diýip bil şeýende. Soň bize peşgeş iberemiz diýimiz ýokmy diýipdi. İstanbuldan geldi. Ana mundy zatlara ýygnak näme etmeli? Hökman. Galatlarda, Şunlukda, söz arkaly öwüt alýan adam oňa öwüt berýän bilen ähli ýagşy zatlaryny paýlaşsyn. Bu mysal näme? Birinji üçür, doganlar, ýygnak diri bolsa, ýygnak öz içinde hyzmat edip oturan hyzmatkärlerini bereketlemeli. Bu ýygnak bagtly bir ýygnak. Sebäbi menem, Jeýmsem, Robinem sizleriň biriňizlerden bir kepik pul alyp hyzmat edemizok sizlere şunça ýyllarda. Aslynda almaly bizä sizlerden pul. Men almaly köpräk sizlerden pul. Toka alsam bu daha kadyrly bolar mikenim diýip pikirlenem-ä ynagda. Eger boljak bolsam soryman sizlerden aýda maňa palan manat topla beresizler diýip-de. Eger men sizleriň pastoryňyz-a boljak bolsam. Muny sizler meniň mätäçligim üçin etmeli emessizler, doganlar. Buny Hudaýyň öňünde dogry bolanlygy üçin ýygnakda hem şetmeli. Etmeli. Hany pikir etsek, bu zatlar göwünden turamy? Hudaýyň göwünden turan zatlar. Doganlar, men bir zada kynalaman. Näme üçin daşary ýurtlarda, koreýlerde, başga milletlerde Hudaýa iman etdi atar? Hudaýyň Patyşalygy barada oýlanyp, Oňa bir zatlar getirip, ondan bir nü puluny getiriberjek bolup hereket edediler başga milletler. A türkmenlerde bu zat Hudaýa iman etse hem döremidi. Näme üçin? Türkmenler özleri hemişe mätäç diýdi-de. A türkmenler hem ynanady-ýa Hudaýa. Bizler hem ynanamyz-a Hudaýa. Bizler näme üçin Bizara kimdir biri Ýewropadan gelip pul bermeli, kimdir biri Amerikadan gelip pul bermeli ýa Koreýadan gelip pul bermeli. Eger şundy bolsa doganlar, şu ýagdaýymyzda şu ýüregimiz bilen erte bizäriň ekonomikamyz Koreýa deý bolsa, mysal üçin, Ýužny Koreýa tek, hemmäňizleriňem azyndan iki müň, üç müň dollar aýlygyňyzlar bar, üýňizler bar, maşynyňyzlar bar, puluňyzlar bar, ýygnaklaram swoboda, şundy. Bizar kandaka imanly bolarmyz şonda? Hazır kanaka bolsak, şonda ondanam beş beter beter bolamyz. Şonuň üçin hem Hudaý bizi sizlere bermedi şonda ýagdaýy. Şonuň üçin çysnogyňyzlary, kartoşkaňyzlary hem kurt iýdi. Çekirtge hem diňe sizleriň ekeniňizleri gelip iýdi-de. Bu rast, bu dogry ýagdaý doganlar. 26 ýyldan beri iman haýatym bar. Bize imanlary içinde men biznesmen bolaman diýenleri kança bola gitdi. Towuk bakaman dediler. Haý kömek edildi towuk bakaman diýip. Towugy bakyp gitdi. Bitta ýygy hudaýyň ýygnagyna peýdasy degip bu towugyň. Hemme towugy hem öldi bitdi pitiçi girip geldi. Doňuz bakaman dediler adamlar baý bola gitdi. Nerden pul gelenini bizler ýagşy bilemiz. Bir kepik hudaýyň patyşalygyna peýda geleýok. Türkmenler garyp bolsa hem hudaýdan gidediler. Baý bolsalaram Hudaýdan gidediler. Kandaka imana saýyp bize? Wapşe iman barmy bizerde? Ýa bizler ber ber Hudaýyň ýanyna gelemiz. Tolka maňa ber degen Hudaýam ynanamyz. Türkmenleriň durmuş şundy doganlar. Hazir türkmen bir wagtky ýygnaga degişli bolup, men men dep pully ýürgen adamlar bar. Şularyň biriniň pulunyň Hudaýyň ýygnagyna peýdasy degen ýerini görkeziňler maňa. O zaman muny göreli. Ýüregiň kandaý bolsa, bal we süýt akadyran ýere barsaň, seniň ýüregiň ondan hem beter bolar. Bermidiran bolsaň Hudaýa, sen baý bolsaň hem bermiseň. Berediran bolsaň Hudaýyň Patyşalygyna, sen garyp bolsaň hem näme şedeseň, bereseň. A soňundan mundaý Ýygnak maňa kömek etmeli diýdirän imanlylar bar. Tolka ýygnak maňa kömek etmeli, ýygnak maňa kömek etmeli. A ýygnaga kim kömek etmeli? Ýygnaga hem bir ýerden gelse bolar-a, gelmese hem bolar doganlar. Ýa bizäriň imanymyz bilen koreýsläň imanynyň arasyndaky fark näme? Olaryň Hudaýa ondan birini ber diýip aýdady. Bizäriň inanadyran Hudaýymyz hemmesini bizäre ber diýip inanamyzmy bize? Doganlar, imanyňyzlaryň haklygy ýüregiňizleriň Hudaýa tarap öwrülendigini nerden bilesizler? Ýagşy gepleseň, padarkal bereseň, şonda hem inansa seni ýagşy ýaradanyňa. Onda ine ine inandyrmalyam diýjisiň. A Hudaýa bolan imanyňy hany görkezeseň? Handak edip Hudaýa bolan imanyňy görkezeseň, bar bolsa sende? Her subota zordan ýygnaga geleniň bilen görkezeseň, men hem gelip otury gitdim diý. Ha, o bilen görkezmişsen. Puluň bilen, wagtyň bilen, Hudaýa bolan hyzmatyň bilen görkezesler. Sizler hem men hem şonda görkezemen imanymy. Hudaý bu taglymatda doganlar bizleri Türkmenistandaky ýygnaklaryň ýalňyş imanyndan bizleriňkini dogry etsin. Obadaky ynanadyran adamlaryň imany tekge bolmasyn. Tolka Hudaýjan ber, Hudaýjan ber, Hudaýjan ber. Ýaňy ýene aýtdym doganlar. Berilädiran puluň mukdary barada gürrüň edilen ýok. Ýürek meselesi bu. Iman meselesi. Eger butlardan toba eden bolsaňyzlar, butlara hatýa hasaplaňlar Ýylda çekjek çilimiňizleri aýdyňlar kança boljagyny, ýa içen bir wagtlyk içen araklaryňyzlary hasaplaňlarda şony getiriňler Hudaýyň ýygnagyna. Ha? Telefona salyň. Telefona, internete salan pullaryňyzy diýdi näme. Şo şony hasaplaňlarda şony getiriňler. Hudaý ondan artygyna mynasypdyr. Kimiň imany güýçli bolsa, o onuň haýatynda bermek bilen görkezer imanyny. Hudaýa bolan söýgüsini hem şu bermegi bilen görkezedi. Doganlar, sagdyn ýygnak bolmagy üçin muny wagyz ede tutmaň. Maňa gerek emez, men hiç zada mätäç emezmen, Hudaýa şükür. Imanam sagdyn bolsun, ýygnagam sagdyn bolsun, sagdyn taglymatda hem össün. Sebäbi şu ýerde oturanlaryň her biriňize geljekde bu pastor boljaklar hem bar içiňizlerde. Hudaýyň Patyşalygyny